Jo redziet, pareizi ir teikts, ka nav jūrnieka profesijas nav. Tā nav profesija. Tas ir dzīves veids. Tas ir dzīves veids. Un tādēļ eh, nu, tiem, kas nu, ar jūru nav saistīti krastā, saka, krastā ir rīt, tā dzīve, saka, jā, tā viņš tiešām ir. Bet viņiem, nu, teiksim tā, <clears throat> kā tajā dziesmā bija, kad sievietei nav lemta saprast vīrieti. Ja? Tā, parasti cilvēki, kas dzīvo tā krasta dzīve, viņiem jūrnieku saprast ir praktiski neiespējami. Jā, un tā kā es arī esmu to visu saistīts, es pat, ja man krasta, nu pat brāļi vai kas prasa, kā tur pa jūru, es atrunājos un nestāstu, jo nu, nevar, nevar izstāstīt to, ja, kas ir pārdzīvots, kas ir uh, izjūs, vai ne? Nu, un eh, vēl viena lieta, kad eh, arī patiesība, ja? Redziet, visi dzējoļi, visi skaisti apdziedātie, apdziedātā jūra, ja? Ir no krasta darīts. No krasta. Cik tā jūra skaista, cik viņa laba un tā. Mēs, kas tieši jūrā esam, mēs izbaudām, kā viņa tiešām ir. Cik viņa var būt nikna. Ja? kā ar viņu iznāk. Nu, kā to grūti pateikt, vai mēs ar viņu cīnījāmies vai necīnījāmies, vai ne. Nekad nevar teikt, ka Jūra mums bija ienaidnieks. Ja? Bet visādi, visādi gadījumi notika. Valdījāt jūru. Nu, un, un uh, ar Andrēs iepazinos jau, kā saka, pašos, kā saka, tajos gados jau, teiksim, īstos briedumos. Tas arī bija 90. gados, Kateņu bija kursi. Un, uh, tur uh, latvieši bija ļoti maz kartiņu Latvijas kuģniecībā. Katrā ziņā nu, varēja pirkstiem saskaitīt. Jo bija visa tā atsijāšana. Un kur tikai varēja kaut ko atrast, tur piesējās un nelaida. Vai ne? Mm -hmm. Bet tā kā es saku, latviešu bija maz, tad mēs kursos gadījāmies, ka mēs divi latvieši. Nu, tas skaidrs, ka mēs vienmēr latvieši savā starpā kontaktējās. Un tā Andres tā pamazām, pamazām, ka viņš no koknes ir. Nu, es arī no šīs puses, kā saka, zīmes gan es šeit nesu, Jelgavā dzīves, bet, bet visu bērnību koknesē vidusskolā gāju, vai nē, un, un, un, un šeieni braucu, te tēvs, māte dzīvoja viss, strādāja Vēstbebros, un, un, un jābrauc Andrim garām tieši bija. Tagad brālis tur ņemās. Nu, un es, eh, kā saka, braucot te pie brāļa, vienmēr pie Andrija piestāja parunāties. Nu, kamēr es braucu vēl jūrā, Andris ātrāk aizgāja krastā. Tikmēr daudz nestrīdējāmies, jo es jūrā būdams ar politiku nezināju neko. Bet tā kā es nonācu ar krastā, <laughs> es ar to politiku sāku pētīt, kas šeit Latvijā īsti notiek. Na? Nu, un tad mums bija tā, ka iebraucu pa jūras vietām mēs nestrīdējamies. Tur man viss skaidrs. Nu, mēs pat maz kaut ko, nu tā kaut ko atcerējamies, tā tāds moments, bet mums stīma gan nebija. Bet par politiku gan. Nu, to zinu, kā mēs <laughs> tur sēdējām uz soliņām un strīdējāmies, jā. Nav pat atceros tādu, ka man imants viņa, viņa arī studiju biedris, nu jūras skolas. Pazvana saka, tu tur bieži brauc uh, garām Andrei tu, viņu parunāt, ko viņš ir izdarījis. Es saku, ko viņš izdarījis. Viņš par slēseri nobalsoja. <laughs> no, nu, tad es braucu te garā, pieskoties tā, man uzdevums ir audzināšanas darbu. <laughs> Nu, un tad viņš bija gan nelaimīgs. Nu, nu, cik tā var, cik tā var, man jau imants ņēma <laughs> jau priekšā. Nu, ko tad tu vēl? bet viņš bija tik, ļoti godīgs pret sevi un pret citiem. Ja? Jo, teiksim, tā pa priekšu jābūt godīgam pret sevi, lai varētu arī būt godīgs pret citiem. Un viņš tāds bija. Viņš tieši konkrēti pateica, a, ko es varu, par kuru balsot. Es jau nezinu, es jums nepatīju, es tikai ko informāciju dabūju. Un to es godīgi, pēc visu rakstīt, cik viņš labs. Neviens neraksta, ka viņš slikts. Un kāpēc man nepalsot? Ne? Nu, redziet, tā kā tāda tā, tā dzīve ir. Un eh, Andrejs, cik es viņu ar tā manī, viņš nebija eh, nu, no lieliem runātājiem, nebija, ja, rūdzi, ja? Nu, jūrnieki jau tādi, starp citu, arī ir. Tie lielie runātāji jūrā Viņi, ja arī izbrauc, viņi ātri izkāp krastā. Ja? Jo mums tā runāšana, mums vajag darīšana. Darīšana. Un, tā kā žēl, ka tā ir, Andris jau, kā saka, nesen ar viņu vēl runājos, varēja. Vēl viņš bija optimists, ar citu, ļoti liels optimists. Kaut kā viņš par to slikto dzīves pusi pat neredzēja. Nezinu, es viņam mēģināju gan parādīt, bet viņš negribēja redzēt. <laughs> ja. no. Un, eh, tā viņš bija. Nu, tagad viņš tur guļ arī pie ūdeņu, saka, ar skatu pat uz, uz Daugavu. Daugavas ūdeņi iziet jūrā, saka, visi ūdeņi iziet jūrā. Dakle, nu, vieglas smiltis, Andrija. Vieglas smiltis. Kā jūs sauc? Sakiet, kā jūs sauc? Kā jūs godāt? Mani Pēters. Pēters, tad kapteinis. Kapteinis Pēters. Jā, jā, jā. Tagad pakrastu. Mm -hmm.